रे तेरे कितना तो के मुझका होला रे दिल में तुरना धड़कन में ना चीर के मोसीना रे सोना रे तेरे पगली कितना तो के मुझका मगनू कितना टोके मुझे